assalomu alaykum hammaga bugun sizlar bilan lumion dasturi haqida gaplashamiz bu lumion dasturiga kirganinglarda sizlarda mana mana shunaqa sahna hosil bo'ladi bu sahnada benchmark degan joyga kiradigan bo'lsak lumion dasturini kompyuteringlar qay darajada ko'tara olishini ko'rsatadi mana mana bilib olsanglar bo'ladi va necha foizgacha bu ishlayotganligini ko'ra olasizlar Э, example exampleda mana bunaqa tayyor lumion o'zi sizlarga misol uchun keltirgan e, o'zi tayyor ishlar bor mana mana shunaqa ishlar qila olasizlar degan ma'noda e, bu yerda xuddi shu sahnani yengil hech qanaqa narsa qo'yilmagan holati bor misol uchun e, sizlar ko'radigan bo'lsanglar mana mana bu birinchi qismida qorli bunzda qanaqadir dala bunzda e, sal kechroq payt xullas har xil ko'rinishdagi e, mavzularda sahnalar bor ikkinchisi bu joyda o'sha biza ishlagan qanaqadir proyektlar сохранить qilgan joylarimizni mana shu yerda qaytadan ocha olamiz yerda bo'lsa o'sha qilgan ishimizni bu yerda sahrang qilamiz ho'p biza hozir yangi sahnani ocha olamiz mana yangi sahna ochilgandan keyin mana bunaqa holat paydo bo'ladi mana chap tomonda i o'n tomonda bu joyda mana manba qismini bosadigan bo'lsanglar sizlar mana bu joydan o'zinglar yasagan qanaqadir obyektinglarni eksport qilish imkoniyati bo'ladi mana mana buni bosib mana bu joyda sizlar o'sha <coughs> obyektinglarni yanada yaxshiroq effekt э, keltirishinglar uchun har xil daraxt mana har xil tog' toshlar qanaqadir o'simliklarni gruppalashtirilgan holati bor э, bu joyda ikkinchisida odamcha odamchalar э, bular bu joydan sizlar har xil odamlarni turgan holati o'tirgan yotgan holati hattoki animatsiya holatini va ikkida holatdagi odamlarni sizlar topishinglar mumkin Э, keyingisi transport transport sahifasida sizlar har xil turdagi mashinalar yengil og'ir hattoki qurilish mashinalari kranlar hammasini topishinglar mumkin bularni hammasi sizlar qanaqadir e, eksport qilishinglardan tashqari bu lumionni o'zini shaxsiy o'zini e, modellari hisoblanadi bu objektdan sizlar e, interyer eksteryerga kerak bo'ladigan modellarni topishinglar mumkin misol uchun mana har xil mm, bitta texnika hamma narsa bu yerda topish iloji bor mana ko'rayotgan bo'lsanglar hattoki sanuzelar har bitta kichkina elementlarigacha mana hamma narsa joylashgan ya'ni bu yerda mm, o'sha katta katta obyektlar qo'yayotganinglarda ham qanaqadir shahar yoki nimadirlar qilinadigan bo'lsa bu yerda uylarni modellarini ham topsanglar bo'ladi mana har xil uylarni keyingisi light light qismida sizlar har xil chiroqlarni eslarini topishinglar mumkin bu eslardan tashqari mana mana bitta bunaqa holatdagi и e, bunaqa holatdagi laytlarni ham ko'rishinglar mumkin effekt bo'limida sizlar har xil fontan suv shashara kabi mana shunaqa e, suv elementlarini olov mana olovni ham har xil ko'rinishlari bor tutun hattoki e, mana har xil e, daraxt uy odamlarni ham sizlar tovushlarini qo'shish imkoniyati bo'ladi bu bo'limda sizlar mana shu lyumen qismida ancha sifatliroq yoki ishlash uchun kerak bo'ladigan elementlar joylashgan uni keyingi darslarda ko'rib chiqamiz